akawungeza akalungi buli omu gyasinzire okuwuliriza kansubire nti buli bulungi ah, mugye baleko gye mutuusaako engalo nange entumbudde nga bana basuubiza nti ngenda kulabikako ku ssaawa zijja kubeera bbiri zenyini ezakawungeezi kaleero abalangira n'abambejja basaava ne banaava wepo na buli omu gyasinzire okuwuliriza bakagezi mu nnyo baprofesa mwenna mbalamusiza wepo mwenna bannauganda bamu gyasinzire okuwuliriza kansubire muli bulungi nange nga bana basuubiza nti ngenda kulabikako era kituufu ndabiseeko eyakatuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde tugambe ebigambo tuvuwanula ensonga nti obudde tulina butono ate edda tamukozesa mungi ate nga bamubakyali ku mirimu abala banyuse abala bagenda kuwujjala kwega abala bo bali mu budde bwabwe naye nga ate kyetulina okukola buno tulina okumanaginga obudde bwakoleramu ebintu bye ate abe nga asobola okulaba information eno you know. kusobwe ntyo njala kulamusa ku bannayuganda mwenna abawanga lya mu diaspora okusingira ddala mu ggwanga ery amerika ah, mu ggwanga erya canada mu amerika buli buli province mwoli oba buli saza mwoli nkulamusizza abawanga lya mu ggwanga erya canada namwe mbalamusizza buli province mwoli mu canada abawanga lya brazil kuba ne bannayuganda mutambula mwatuka brazil nze kati atabatya gwentya ah, nenzija ku lukalu lwa europe nendamusa ku bannayuganda mwenna abawanga lya mu ggwanga erya bungereza mwenna banyabo ne basembalamusizza buli omu gyasinzira okulabira vidiyo eno nengenda ku lukalu lwa bulaaya era nenamusa ku banaganda mwena bali mu europe nga sawuddemu nsi bubanga ensi yo egwa mukatumukamu mukaseera ako aka europe nawe nkulamusizaako ku tv wooli ku mulimu wooli wali mukakalabiza nkulamusizaako nenamusa ku banaganda mwena bali mu middle east middle east sijja kwawulamu kubanga ensi nyingi okusingira ddala bali kata oman saudi arabia dubai ah, mwenna mbalamusizaako kansubiri muli bulungi bwenva neeyo nenti natina negenda kusamazinga wa asia mwenambala musezaako nga simenye ensi kikuba muli bangi nyo bannauganda musasanye mu nsi nyingi mbala musizaako lemujasinzira okuddiza mujibaleko nange nno bwentyo bwendi wano ze mbabuuzeeko tubeeka emboozi etunyumya kubanga tubadde tumaze tubadde tumaze olunaku lulamba nga tetulabikisirabikako nga mpomuddemu okuva ku sande nakuba obalabako ku sande mulimbulanga emengo ate neŋgambo rekans gye mbabuuzeeko mukibalako gye mutuusako engalo bwe ntyo nkimbi ekimbi ensikiridde ku lukalu lw'omuddugavu africa mbalamusizaako mwenna bannauganda buli mu gyasinzira okuwuliriza ku lukalu lwa africa Um, kuluka Afrika ndo za manyi abantu abali Kongo e mbalamusizako nyo bana Uganda buli kibuga kyoli mucho ne Kongo kulamusizako uh, abali e Butembo abali e abali Goma abali abali uh, Kinshasa uh, ne bitundu bya mbalamusizako abali mu South Sudan mbalamusizako uh, abali Tanzania Kenya Uganda Rwanda burundi abali south sudan ne katumu mbalamusizaako wepabali kenya nairobi mbalamusizaako mwenna mujabarakajemutusako engalo nenkomekereza nga nja kubuuza kuba na uganda bwenda bali mu uganda buli mujo osinzira okuwuliriza kuba kati nkimanyi mirimu mitono nnyo maduuka bagasiba bizinesi bazisiba muli waka mutudde ensimbi ntono nnyo zibe ku byampi naye ngaate mulina okkimanya nti yensi gye tutambuliramu lwabawo ekizibu ebeera yabakifunamu ate ne mufiirwa kati buli muntu yenna aba afiiriddwa nkusaba otule ku mmeeza oddemu otandike okuluka puloguramu empya engeri gy'oyinza okuyingizaamu ekigulira magala eddiba tugamba nti buli mbeera ebeerawo eba erina okuyigiriza ki ekyokukola ndowooza kikyo mukitegedde bulungi era guno omulango gutakungulanye era kukubira bannayuganda bonna nti ensero gyetutambuliramu erina ebyokuyigiriza bingi nnyo mu kaseera kano mpawe kagage baakatusiba mu nnaku zino ana mwebiriza baakatusiba kuba zijja esukkanamu nsaba buli munnayuganda yenna woli ngaotudde ku tv ondaba wonna oba oli mu nsi ki oba oli mu uganda naye kati no mesenje agalegeri bannayuganda mu muggalo guno gwe tulinawo ogwa senyiga 19 ngobadde na bizinesi gyoddukanya mu kampala muzina akeriza abana abasajja nali nebawadde amagezi muggale mujje bizinesi zemu muziteeke ebweru w'ekibuga ndowooza abasooka okukikola bo mbibazira muli bulungi nnyo temulina buzibu newankubadde nnammwe ewaggale naye ate muli yaddeyaddeko ngaomuli omweru olwensonga nti kisooka renti mutono ekyokubiri abantu be bateesaako balandidwe asobola okumanya ki ekiriwo ekyokusatu nti gwe olina ebisolozo y'edduuka byo ekitali ku kino kyekimwakeri nti akeri bazisiirinze zonna tosobola kwakisasinga bizinesi wadde ekintu kyo so tugamba nti ensobe ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa kati bwe tubanga zino ennaku ana mu ebbiri zirina okukuyigiriza nkusaba otuule bulungi nnyabo ssebo taata maama kojja ne muganda nkusaba otuule bulungi nnyo osooka owefumiitiriza nti singa akedi zino tezaaliwo okulya mwakedi nandibadde enkula mulimu kyomulala njala tubeere nnyo creative mu nsonga nti buli kibi okirabengamu omukisa ekirungi okiramu emikisa egisingamu egyo gyoba okirabyemu nkite mukitegera bulungi sinatandika kigula bulungi just ntandisenamu abantu abali mugali sawa zinabali mu uganda nti njagala mweteeke mbigere nti singa nalisobola singa mbadde sirimu akedi zino nandibadde nkola mulimu ki nkimanyi nti buli muntu temuteeka nso temuteeka magi mu tulemu nti amajibu okwata mu tulimu n'ofuna akisidi toba n'ogwa gonna gayiika manyi ekyalina y'abasajja n'abakazi enjasabiggu abakyalinamu obusimbi obutonotono njala mukwata obusimbi omutule ku mmeeza ne famire zamu oba otunda n'abaana nga bakuzeemu mukyalawo n'emikwano gyo otandike obbeebuuzaako nawe okola okunoonyereza oga nti ntandise mulimu ki kati okuva ku guno kubanga ekibaawo kikuwa ki ekinaddako ne bw'onootuula wamu n'oga nti wongo omutadde ku kino ekintu kyokka munnanga ogenda kuba nga ofudde kati ŋŋenda basa asaba nti buli muntu yasigazaamu akawogo ngaokyakalina muwaleti kayiize ekintu ekira kyoyinza okukola ebintu bingi nga ebyokukola mu uganda lwakuba nti kizibu nti competition abantu bamu ebajjamu naye nga ate buli muntu yazaalibwa n'omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe kati mukisa gwe yiiye ekintu ekira kyolina okukola mukadde kale ojja kwesanga nti mukadde kale ojja kwezula ngaokoze ekintu ekirala ekyenjawulo nnyo okusinzira ku kii kyobadde okola ngaokivuddeko omuganda waakugambira nti ensobo ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa ekivumbwa nti omuntu yenna eyali abaddeko mu kyalo n'okuwa kukwata enswa nga byokuteka enswa kuba enswa bakwata nkwate ezimba bikambi kati yali abiseko ku kiswa oyinza okukeera ku makya ogenda okkirambula n'osanga amaaso gatunudde gatunudde kyengulu n'oddayo awo akawungeezi ku ssaawa nga kumi nabbiri n'osanga ate amaaso gakyusiza gakyusiza gatunudde sayiri yekyemmanga kati bwe gatunula sayiri yekyemma kibategeeza nti eswaje zigenda okukolaki ekiswaje kigenda okukola ki okubuukira kati oddira envuba gyadde osimye ng'ogitunuza ekyengulu envuba n'ogisima nga ogizza ekyekyaki ekyemmanga era ogenda okudda ku ssaawa bwe ziba zina empawu oba ezibu empawu oba ezibuuka ekinennyo mu ttumbi ezo zo bwokoba ku saawa ezo kumi nabiri nti ekisa kikyusiza amaaso ng'osima envubo ng'olinda budde bwakwata nswa zino bazibikka kyenjo basa bannange bwomanyi nti okyasigaliza mwaka ogwo muleme kutula mu kituli kimu ng'essaati nti bw'oteeka ne pesa terivaawo mukyuse ku maaso mukyuse ku bintu kubanga buli kimu tetujja kuba nga tuliwo buli kimu muli basajja bayiye bannayuganda mwemeka mu nsi yonna omusajja asobole okutandika bizinesi ng'olina omutwalo gumu gw'ensimbi za uganda mwemeka mu nsi yonna omuntu asobole okutandisa miliyoni y'ensimbi n'otandika bizinesi ndiwe successful ni wakubali nti mwine bisomoza bingi nyo bwewe kama utasolo kwata milioni tano notaandika business chizibu nyo sanga umutu mwisula nga tandisiza business nsingi etendaweta successful nika tiovuga boda boda o ina waka sente waka chuse mbini tuwe bidara obade mwakedo inao milioni ngatano zichuse mchini tuwe chidara obade osu ula chuka chusa evasion ina nukulechi mchini tuwe chidara chidja kuyambo kubanti yo improving inkamu yo no kumanyanti sigenda kula mulimogu mo echa chidja kubango chikute bulonji nyo yesonga wachinti ulimutu o ino kuchusa e endowooza yo mu mbeera eno soli mutu munauganda enange nakusaba nga sinatandika kiggula luggi omuggalo guno ogwa senyiga 19 mu mimawogwe nkusaba ofuniremu kye tuyita lekica empya n'okuzuula bintu ki ebira byoyinza okukola oleme kwesiba mu kintu ekyo kyekimu sooka wezule tikati kino bwe kiba kiganye kubanga afiirwa tasula ku malaawi nawe kenyini bwoba ofudde omwana wo abadde akwagala nyo omukazi wo olumala okkuziikayo munaye ng'alinyika mu nsuwa ng'addayo mu maka ge nga yebaka ng'akabamu emyezi ebiri esatu ng'amanyira ng'akulekayo gwe nga munnange obeera ewoomu kati nakino bwoba okitwala nti buli kintu kiberako etayimu yaakyo zino nakwana mwebiri zebabasiba zikuyamba okugula obwongo nokumanya kintu kyekipya kyoyinza okukola awo nno sigenda kusukkawo njagala genda kukigula lojye kyaleero bulungi nnyo era njayatumira ku bannayuganda mwenna abaagala ekiggula luggi kino buli munsi mwoli ngaoli munauganda mubatumiddeko nnyo mwebale kussaamu ah, data nemusako nemuliza ekiggula luggi era nemuwulira amawulire gano gemba mbawadde ekiggula luggi kyaleero kigenda kgenda eri bannyinaffe bonna abakola mu mwanga agabawalabu bano tebagenda kubeera bannyinaffe bokka wabula n'abaana ab'obulenzi baganda bange olwaleero uganda nga mugiraba si weti bina okuba uganda erimirala nnyo olwokuba nti abasajja bagyonoona buli kintu kyonna bakyefunziza kati ndowooza kantandiko ekigulalogi mu butuufu bwakyo bwekirina okubeera bannayuganda naddala abaana ab'obuwala n'abaala nab'obulenzi ensi nga bwemugiraba si bwetambula gwe ensi bwogiraba ku ssimu yo si bwetambula etambula bulala nnyo mu lyalite mu uganda ekisookera dda temukyali mazima okuva ku bakulembeza batufuga okutuuka ku bazadde batuzaala n'emikwano gyaffe bona baafuuka bampembe babbi tokyalina muntu gosobola kuteresa kyamakyo tokyalina muntu gosobola kuteresa bintu byo tokyalina muntu gosobola kulekera mwanawo tokyalina muntu gosobola kulekera nsimbi zokuba bantu bonna babbi ekyo bwe kituukaawo kitegeeza ki lwadde tetubuusa ne tuwulira nti gavumenti y'omupebesetasemutanowakalekezi n'ekitongole ekiwandiisa amakampuni naddala nga gatwala abantu abagenda okukola emirimu mu nsi z'abawalabu amakampuni munaana gaggaddwawo naye nga gaggaddwawo ensonga ezigaggazzaawo tebazibulidde bannayuganda kitegeeza ki wayinza okuba nga aliwo abanene mu gavumenti ate ba bakola kampuni ezaabwe nga baagala bakendeeze ku mulimu ku bantu bana bali mu bizinensi eno ate bo bayiseewo ezaabwe sina kindi obanga zino kampuni zakola bubi mu kufulumya abaana bano n'okuba nga batulugunyiziddwa gye baali bakola gye baali batwala okukola emirimu gino kakiri mirundi ebiri eitha kampuni zakola bubi oba waliwo abanene abalina kampuni ezaabwe ze baagadde bakendeezeeko zino zikole ki zikola emirimu gyabwe kati wano ekibuuzo okigira omwana yenna owobuwala oba owobulenzi eyayita mu zino kampuni omunana ze baggadde osigadde oli kuki singa ofuna obuzibu ani agenda okuyamba era abo abafuna obuzibu edda nga bali mu nyumba z'abawarabu bali mu factory g'abawarabu bo obuzibu buno bagenda buvamu batya nazzi kuno nfuna amawulire mangi nnyo mu busanduke bwange ng'abaana abobuwala abali mu kulaajana abamu bali mu makomera abalamu detention centers nga tebalina buyambi wadde okulya ekyokulya ekyokusula wadde n'ekyokweyambisa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala ebiseera ebimu muŋŋamba ensonga zino nenyiiga nnyo neŋŋanira okujja okwogera ku nsonga zino olw'ensonga nkimanyi nti omuntu obuvunaanyizibwa bwabanga aguddewo kampuni okutwala omuntu e bulaaya akole naddala ng'agende ku contract kikaka ku kampuni e, okutandika okukola kye tuyita supervision ku muntu gwe batutte n'emirimu gyakola kubanga ye buli mwezi olugwako kampuni ye esigale kufunamu akasimbi kati batetutte budde kusupavaizinga muntu gwe yatwala kikyoba otegeeza yesobolaki mumpa information yabaana abonabona mumiddle east oba munsi zabawalabu neŋŋaana okujja ozikula kubanga nze ngaomuntu numirirwa nyo abaana abobowa ddala abaana abava mu uganda naddala abaana abalenzi n'abawala nga mubonaabona mu nsi ezitali zammwe ngaomusajja akubonyaabonya mmanyi obuvu n'obuddo olwo lwakuba nti muwalabu naye empisa zo tezawukanako na za muyindi nkiddamu olwo lwakuba nti muwalabu naye empisa zo tezawukanako na za muyindi omuwalabu n'omuyindi oyinza okugamba nti baluganda mumbulombolombo n'empisa zaabwe beeraguza basosola batulugunya sente yaabwe ogikolerera aba yagala kulaba olwakiri ofiire ku mulimu naye nga ye sente zagimazeeyo okulaba ng'otuddeko wansi obwo muziro okulaba ngaolina ekintu kyoli obwo muziro kwegabe bantu abo kati abaana batamanyira bintu bino kuba tulugunya kyova ebiseera ebisinga basale badduka mu biyumba bino bagenda bakola emirimu gye baagala naye ate kintu tekikuwa ssuubi kubanga jjukira nti olina gye wava gyolina okudda n'okulabirira famire yo kino kitegeeza nti mwenna baggadde kampuni zino mwakoze ensobi mwandibadde musooka zigamba nti musooke mutubuulire bukyanga mutandika okukola kampuni zino abaana bemaakatwala rekodi zaabwe zisoma ki kampuni ze mwaggadde ezimu zaatwala abaana abamu baafiirayo teri amanyi rekodi zaabwe abamu baagiza ati nga baabuula teri amanyi gye bali abamu bakoze emyezi giwere omukaga tebabasasulanga abamu nemunsi tebajamanti bwebali abaana bagwa eddalu abala balwala abala batundibwa teri amanyi baana bano kyebaliko mwemwagadde bugazi kampuni kati abaana batwala ekampuni zino bali kuki kampuni zemwagadde zatwala abaana bano mwazigadde yes abaana ebasooka okutwala bonna bali kuki ani afa eri bannayuganda nze ndi ku intaneti kunsibwa kuba tisira byakukola ne information olumu empeebwa ku baana bano ne mpulira obusungu ne mpulira nga nzijjudde nga njala kwekuba ku ttakanja bike olw'ebintu ebikolwa mu uganda nga tebafudde ku bannayuganda imagine munayuganda omu atwalibwa mu middle east okola ebbanga lyamala mu middle east asapotinga famire ye asapotinga mikwano gye abeŋganda abako nabemikwano wepo ne gavumenti yomupebesi otasoakalekezi kubanga kampani zino zisasula emisolo ezibajja ekampala ate abaana bano sere zebasindika musalako emisolo miyitirivu to the extent omwana wasindika milliyoni ngegenze ku akawunti bagifune afuna emitwalo nsanvu ani atwala asatu you should respect those kids kubanga abaana abo babonaabona nnyo mu kiyumba ky'omuwarabu abaana bakola almost eri abaana bakola 24 hours ngaolunaku musawa birimu nya ibakamu esawa nya nga nomusirikale kenyini abasirikale batendeke tasobola kukola 24 hours lwaki bafuna shift of hours omuntu nomulaja namulivinga naye abaana bawala bakola 24 hours balinga balubu ogijjako ogenda kwebaka eriyo ne famiry zimu nga tebajjako mataala naye tasobola mukizikiriza kati ibaana abawala bobuwala bakola nabaana bobulenzi lwaki temufa ku bannauganda kiringa okutwala ente kiringa okukama ente nogikama nga togiwadde biwata ente egenda kufa tegenda kuzza abaana bali mukubona naye bayamba ggwanga uganda bayambira famire zaabwe buli kikumi kyasindika e uganda gavumenti olinako omusolo buli kikumi kyasindika e uganda kampuni inako omusolo naye muganya okutegera mulitegera olunaku kinga abaana ba uganda babonaabona teri muntu ayagala kubeera mu uganda nga talina mulimu ate teri muntu yasomesa mwana nga maidi teri muntu yasomesa mwana teri muntu yasomesa mwana nga nga nga nga shamba boy oba ng'agenda kulebikampuni eyo buli muntu azaala omwana kyek ekisooka ng'agenda muweerera afuke owekitiibwa abe ngaazza ku muzigo nti mwe maakaddiye eriyo esevingi yange naye abaana bano batuuka okwetamu obulamu bw'ensi ne bewa obutwa ne beetuga ne beyambulamu ne beesula neddalo jasi okkaba fredinga nti balu due to the pressure ku mirimu egiriwo oyinza okukola emyezi mukanga tebakusasudde osobola okubeerawo esaati wetwogera paliament mugenda mwezi gwakubiri temufunanga sereza motoka temufunanga musala kagula kansala mwenna mutugubadde muli muti abeere ba minisita temunafuna musaala mwera temunafuna motoka buli mwata ogubadde naye saasira omwana w'omukazi gwe yakeera ku makya n'azaala n'amusomesa okuva mu nassale nayingira primary nayingira secondary nagenda ku university oba nagenda ku institution nakolifayinga nawulwa omulimu nga mukazi wattu oba musajja wattu kyalina okurisortingako kwekufuba okulaba ngaafuna akasente akamufulumya agende mu busibe lwakiri abeeka ekyokukola abaana bano abobuwala basinga obungi bwe bava mu kusoma baafuna ebizibu ne bazaala baana bannaabwe nga n'abazaalamu badduka kubanga nabo balina ebizibu kati naaba nga ye maama ye taata naye abantu bano basobodde batya okuyimirizawo obulamu bala abantu mwani badde mbawa ekitiibwa kubanga obwawusigalo tebukoleka mu middle east museven if you want to prove yourself nti wakadama tebukoleka middle east twalayo natasha twalayo diana mwezino kampuni zitwala abaana babandi bemba mwagala kakasa dila manage omwo mukazi ali ku reception abazimbya amatama nge mbateuta supu agenda akole middle east oba akole mu nyumba y'omuwala bwokumala ewiiki ebbiri zokka nabe banaku lwezasookera okujja ajja kudduka emisinde lwaki temuwa kitiibwa baana abo kati kampuni muzigadde naye abaana bonna bebatwala bali mukumuwona abala bali mu detention abala bafadde abala baabula abala baagwa eddalubu so kino kikuddamu nenkugamba mu kiggula luggi mwana muwala ali eyo before nga sinamaliza kiggula luggi ala kugamba mufeeyo nnyo okulaba kampuni ezibatwala profile zao zisoma zitya mufeeyo okulaba nti contract zemusayininze nga muziyitamu tomala galinnyanyonyi nga tomaze okusoma contract njagala mbeere bakala bakalaba ngaobwana bomusatanekava mu kisoko kamumirawo katta omuntu watowasoma mugambe akusomere contract eyo mu luzungu agikudire mu luganda ogende ngaomanyi kyogenda okukola era bwotuuka mu wanga gabuwalabu bakusomere contract eri muluwaba gikuddize mulungi lugenda okukola okole ngaokimanyi mulina okweyogera mulina okwakolaki okwetegerera nga nfundikira erikigula lugi ate baana abawala njagala mbere mu kiraasi tugamba nti enswaba ekyusa amaaso nga nenvubwekyo nga nenvubwa okyusa abaana ab'obuwala mulina ebizibu bingi byemutagala kwogera ku system kuno naye nze wiiki ewedde nafuna abantu bangi nyo nga basindikira message ekwatagana ku bantu ababafera online nabagamba social media most especially facebook eriko abafere nembagamba mukole sente zabwe muzisevinge teri muntu asinga kukwatira sente zo nga gwe kenyini azekwatidde azekoledde gwomanye esawa zokolerako gwomanye engeri gyofunamu sente gwomanye buli kimu kiki ekikwatisa sente ziwa omuntu gwotalabangako olwokuba omuli musimayi public figure teri kampala public figure alina sente bwena babbi baffere abala baale mu nsi listen to wiki bbiri abaana bamfereza messe bamfereza information ekwata ku mbuga nti alimu kufeera abaana online kituufu nakibagamba dda years back nti esike mboga mufere talina mulimu gwasobola kukola ali awo lugwojamye emirimu gyabwe gya ku kompyuta gya ku intaneti kubba kati gwe mwana muwala mbuga gomanyi nti yeyita biliyoni yavuga emotoka bukadde bisatu atandika atya okufera akwembu agenda kuzimbira enyumba simanyi ayina bajjajja simanyi anasere zifu ayina ebintu ebifuusa sere simiti oyo nafuno fotubwaki abazza mubintu bino ebyekisiru sente gomanyi bozikola gwe sente bange kuli mu ngalo ebeera yo bwe kuva mu ngalo negenda ku muntu ona tegenda kudda nga bwegiwaddeyo ekyo njagala mukiyige trust nobody in things concerned with money don't trust anybody with your money save your money olinyenyonyoddeekampala wekolera ebintu byo teri muntu agenda kutegeera kunsimye kuba tamanyi wategeera mulekeraawo abantu obbabuulya simetu na boyfriend omusajja kwande online otandisa omusindikira sedas wat ogenda kubonaabulira bwerera abafere bangi omuntu yena ajjamu kabokisi katandika okukwana bwe simanyi ngenda kukolera kino sindika sente ababbi lwaki yetagenda n'azinoonya teri alumirirwa nga talina kigendererwa kyova ntulomu programu ezimuŋŋaano zikola ezikwata ku baana abali mu buwalabu kubanga muganyinamu okwebiramwebereremu omuntu oh, ajja ajja mukabokisi nga ndiko kubula ebyekigambo simanyi ngenda kukola bizinesi eno ngenda kukolera eno leeta sente ngenda kukolera kino please bonna basosolite mu kampala basinga obungi aba batalina mirimu talina ofisi bonna babbi nawuliza information ekwata ku mbuga nembaga omusajja mubbi talina mulimu talina kyakola nolema simu yafunize obukadde kumi simu nga zizaala zitya gweomuntu owange alina sente kikwetagisa ate kulumba bantu balala babba lwaki temukula baana bawala bambi mwetereze ba, mumanye obulungi omuyita mufuna sente ate sente zammwe zikola kyemulina okukola sente tekubalirwa munno ate ku nsi kuno tolira sente ku nsi bbiri nkiddamu ku nsi kuno teri musajja alya sente ku nsi bbiri oba ofudde oba ogenda kufiirwa bweoba oli middle east ngaoli mukukola save nga sente zo ogenda ozeyojoyingira ekampala so sizirira middle east ate omala ozigeri nekampala ojja zisanga zijja kuggwaawo ekirungi nti buli muntu waba alinyenyo abeera n'ekirooto lwaki alinyenyonyo musooke mutuukiriza ebirooto byammwe mwene byabatwala olwaggula poloto bakuzimba nyumba bakuweerera baganda bo sooka obituukiriza olyokodde mumalala balyoke bakufere kijja kunuma nnyo okufeerera emyaka esatu odde waka nga tolinadde n'ekikumi eryo ebbanga lijja kufunisa stress stress ajja kukuviiramu okulaluka okuva mu kalulaluka ofuuke omulalu ekitegeeza ogenda kugwaddalu ebisigadde sijja kubeerayo ng'olaluse kitegeezaki buli mwana mwaliri mukiyumba weberereremu boyfred obanga yakugulira tiket yakufunira visa yakoda buli kimu please continue with him but gwosanze kulaine simanyako nyumiza fulofotankwaye simaiwa teri alumirirwa nga talina kigendererwa ye ngaaliwaka lwakitalinyenagenda nazinonya zakusaba lwaki yetalinya nagera nazinoonya zakusaba so njagala bagaba buli muntu ali mukiyumba mwana muwala oba oli mwana mulenzi namwe abalenzi kati mbajjidde mulekerawo okwesirwaliza ku kyeyo obwalinya ennyonyi ngaolina ekigendererwa n'ebirooto sooka omaliriza ebirooto sooka omaliriza ebirooto byolokodde ekampala okoleyo evulugu wammwe naye oli kulayini simanyi nafunye galofrend muteekamu sente gwoteekamu sente mwana wa jjajjaawo oba mwana wa nyoko ensi yatenkuuka abantu babbi tebalina nsimbi tebakyalina nsonyi kati gwe okuwekuba emizimu zikola emyezi esatu oli kata oli dubayi oziweereze oli gweoziweereza alina abasajja nga lunaana gwe mwana muwana ali mu kiyumba akoleseriza nziweereza boyfriend boyfriend alina abakazi nga kumi kiri vice vasa kati gwedda wekuba emizimu ozemu gwosinga laavu nga neyalina laavu ku nsi kuno jesus bamukuba emigo nadda muggulu wa kitaawe ng'atidde ensi kati mujja kutegeera nti ensimbi alina amatu alina amaaso gaggule sente nkugambye bwempa mukono gwo negenda mukono gw'omuntu obategenda kudda nga bwegiwaddeyo mutegere bulungi ebintu bya sente naddala ebirimu fyuca bibeera byo nga gukwepulaninga so si muntu kupulaningira bwabanga galofrend yakuteekamu tiketi nakufunira visa zimuwe bwabanga galofrend yakugulira tiketi oba visa nakugulira buli kimu nabikuteekamu then zimuwe but bano bemusanze abakulu nga bombozi watch out kyekibadde ekigulalugi kyaleero ngera tandika vidiyo olwaliro bwe nti kibaloji kyo nkimaliriza ntandise vidiyo olwaleero ziri ennaku z'omwezi ziri abiri mu mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka bbiri abiri mu gumu tekigula lugi nkimaze okusookera ddala nga sinatandika vidiyo eno njala okubaza nnyo bannayuganda mwenna buli omu gyasinzidde sijja kumenya mannya buli muntu yenna atuta obuvunanyizibwa nowandiika nogulawo ekintu kyetuyita ekyetuyita twitter account nemuwandiika nemuwandiika ebbanga lyonna mwabali nyomu malire ndala sisobola kuva waggulu kutandika nga sinebaza abantu bano babiri n'abalala abali ku mulimu guno abakubiriza omukulu faizari mayanja owekyoto nkulamusiza webale omulimu gwokusomesa engeri gyebakozesamu twitter nawaawe bayinza okugenda mulimu gwebale njakubaza muganda efe austin masaba webale nyo omulimu gwokola ogwokusomesa abaana nokusomesa bannauganda engeri yokukozesamu twitter omulimu gwebale ndi wano kubategeeza nkutongole nti twitter ekola n'okusinga amayembe twitter ekola n'okusinga emundu twitter ekola n'okusinga naddu mwe temukimanyi kyemukoze era temukitegeera kino ekizeewo kyolwaliro kya imf kumba museveni ensibiwo zimuwa ago sente bannange musooke mbabuulire muddemu n'amaanyi mwekubireko mu ngalo mwe kyemukoze temukimanyi museveni tafulangako challenge mbulamu bwe nti n'asaba sente zibeireko okumala emyezi na nga tezinatuuka ziganye mwe mukikoze kati sente zemugamba nti baza province ekisookera ddala since you started attacking imf world bank organization museveni asanze obstacles oba emiziziko mu kufuna ensimbi zino weyaby bategedde ni museveni mubbi bategedde baminisita bonna babbi bategedde abantu bakolagana bona babbi kati sente zino zebaprovince zebamuwadde mujjukire yasaba akawumbi kamu akadoola akawumbi ka ddoola kaba kanene nnyo era museveni bulijjo bazisaba ne bazimuwa naye olwokuba nti mwagenda ku mutimbagano gwa twitter ne mutegeeza abantu bano obubbi bwa museveni akawumbi tebagenda kamuwa esente zebamuwaddeko zemuli obukadde obubiri plus bibiri bwa ddoola tezisobola kuddukanya gavumenti y'omumpembe even t months from now tezisobola kuddukanya gavumenti wadde emyezi ebiri so mwebale nnyo mwebalirire omulimu gwemukoze ekirala sente zebagenda okumuwa bagenda zimwa in terms era zigenda kubako obukolizi bwamaanyi ate nga ziri supervised ku bikingi ezirigenda okukola ekisooka ezimu tebagenda zimwa mu hard cash bagenda zimwa mu bintu ebikozesebwa okutangira n'okujjanjaba ekirwadde kirumamagwe senyiga kumi na mwenda era kyobola batandisa okugula ebintu nga biritwa mu uganda nga biri supervised by the staffs of imf n'abantu abalala ekyo tuyite amaanyi ga twitter ezo sere ze batadde ziri part of the money zemwalemesezza jasiti batadde busamambiro kati mukipinge on nga mutegeeza imf mwefu omulimu gukoze ekyo tekibanga mu histole so temwemala maanyi ekyo bakikoze okumulaga nti sente zewasaba tetugenda zikuwa kubanga tulina complete muli babbi so sente tebagenda zimuwa tebagenda zimuwa hard cash aa bagenda bagenda gulanga ebintu ebyetagisibwa babiweereze mu uganda era bisupervisingibwe obusibe butonda bamuweerezeddwa just ndoza bwakusasulako kukibasawo naye nga ekitegeeza nti omulimu gwobukoze temwenyooma ezo sente bagenda zimuwa zebamuwadde ku bamuwadde sente nga zigenda kusupervisingibwa era bagenda kkola nga buli bagenda after three months or six months bagenda kkola nga review nga bagira supervisi nga twakuwadde omutwalo gwa dola gwakozeeki singa banafunanga ripot ne bazizemu imf nti se zemwawereza tezakola kino nakino nakino ne balance asigale tagenda mulabako mukimuina okeeping on ku exposing abantu bano so buli muntu eyakoze omulimu guno please mwebalinyo omubalire dda temuggwa maanyi ezo sente zebamuwadde tebagenda zifuna mu hadi cash bagenda zifuna mu bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo n'okuba nti mwe mukoze omulimu guno so temwemala mu maanyi ebintu bingi byebikyagenda mumaaso mugende ku mutimbagano gwa imf gwenyini oligiro mujja kumanya kyebakoze museveni mwe mukimukoze cimf wadde imf egambe tegeramu obusere bamuwadde bagenda bumuwa mu terms and conditions zenzibu ennyo era mbakubiza omulala wemuva bwano mugende muwulirize omulimu gwemukoze temuwongere nnyo maanyi mwongeremu amaanyi mangi nnyo so kino kibagamba omulimu gwemukoze kitegeeza nti imf mugikubye mugikubye ne mugituusa ku the extent nti eyasaba akawumbi ne bakamumma bamuwadde just miliyoni bibiri ezo tezisobola kuddukanya gavumenti ya museveni wadde emyezi ebiri ate nga sente bagenda muwawiri bagenda zimu bagenda gulamu bintu bigenda kuyamba ku ssenyiga ono kitegeeza ki kitegeeza naffe omulimu gwe tukoze okugamba abantu obutagenda mu ddwaliro ennamba yabaffe ekendedde ennamba weekendera buli muntu weejjanjabisa eddagala eryobutonde weebuuze lwaki baali balibemesa kati batandise okulikola ki okulikkiriza nti balikozesa kitegeeza nti eyabalula esiridde mugende mu maaso nga mukola ensonga zino so buli muntu yenna mutegeze bannamwe mukipinge oni nga muwanikira imf world health organization ne world bank tebagenda muwa sente zino imf ezimuwadde naye nga ezimuwadde with terms and conditions zatasobola kukola ki zatasobola kumalako so mwenna mbibaza mwenna abawandiise abakyagulawo twitter account mubalinyo mubali ddala ah, ekyo eh, mukube na mu ngalo mulimu gukoze singa ngenda okusaba omutwalo gw'ensimbi nga mmanyi nti ngenda gukozesa bingi omusaira nga ti amune ah, kankwesinyisa enkumi bbiri okusinzira ku lwaŋamba nti muna esente ozirya mumairungi ozigula mubigigi ozigenda mumuloogi sinakindi ozigulamu enjaga kati kankweko zino enkumi bbiri zo tezijja kunsala zo zitwale ensi zibamuwadde ku kawumbi remembe kali kawumbi akadoola kati mwe abadde ku twitter mwe mwasazizzaamu akawumbi ako jjukira sere za imf zigira mu bits mu bitundutundu mu bitundutundu mu bitundutundu kati sente ezo mwaziremesezza bamuwaddeko just bamuwaddeko just akasamambiro ate nako agenda kubeera supervised nga nslight mistake teri kuddamuwa sente agenda kuba kitegere so njala kubaza faisal mayanja faustin masaba nammwe abasirikale mwenna abanupa bakoze omulimu guno please mwebalinyumwe balire eddala ate nekirala nga mpozika ensonga ya imf nekintu kyenjala kubasomesa bulijjo mbagamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa abazungu bano bemulaba amagulu meero balina nnyo ebigendererwa mu nsemazinga africa baagala nnyo ebintu ebyononesebwa we bakolera sijja kulambulula nyo kubanga n'omukutu kwenkolera nagwe bamagulu meero jasinobategeeza nti ye owali akavuyo omuzungu waakolera nti ewali ebyononesa omuzungu wakolera kati wasangawo ekintu kyonna ekiyita omuziziko asooka neyesikamumabega kati mwe muziziko kwekwesikamu emabega bukyanga lubanga lwa mindi wadde temuzifuwangako ono omusajja asanze ekyaligi mu opposition esoose for first time okuva mu mwe musooke muzeeyo akatambi mabega bukyanga uganda ebeera ngaokola musoveri waali abantu beyesimbye nako baali bakoze all resistance up to this time nga bagaanya okukkiriza nti batubba nomudde musooke mubuuze mukyakola resistance mpaka kubanga fetwa mwemyezi mitono nye kyekigenda kuwera de emyezi omukanga tandavaako ono tigigenda kuwera kubanga pressure muli bubi ebizuba alina bingi nnyo gavument buli omu tasobolaminisita tebakyasobola kwogera buli omu asirise kale munga temukola resistance weeri mukyagikola aye tukyagikola ku social media kuno mpaka last so mulina okwekubirako mu ngalo mutegeeze ekyo kigenda mu maaso mu uganda ne ku international sinte mutya akutisa mugamba okufa kumuno okuzalibwa kumu okubanga n'abaafa abaafiire nolwe sibavuga emotoka mu kampala sibalina amaduuka so kimukoze kyamaanyi nnyo mukitegeere nti ebitongole bino ebigaba ensimbi zino birimu dio nzitya wano wenzija wala ekinyusiwa wano ebitongole ebyo nabo birimu babuloka ne baddiira kati ku sente zino zennyini ono akawumbi keyasaba bayo magulumeri bakimanyi nti dikiteeta yenna oba omufuzi yenna omufera omubbi ng'alina babbi banne nga baddana atuyina ababbi ba chief thiefs babbi kati bamanya nti wasabye akawumbi nti yes oba wasabye obukadde bitaano nti yes kati bamanyi nti bakuwa sente zino automatikali mugenda zimba tezigenda kudda era yonga international monetary fund ababbi abali muli munda mu system abali mu international monetary fund bagamba nti ye eh, omusajja ono atusabye akawumbi kamu nti ye kati tugenda okukola tugenda muwandikisa endagano tugenda kuwa sente zino naye in return fe tugenda kuwako ekitundu kyakawumbi ekitundu kyakawumbi fe tukyesigalize ngaffe mumpulira bulungi kati ye naaba nga akkiriza nti yasabye kawumbi era akali sivinze neni reality aba afunyeko kitundu kubanga bo bajja kuwandiika nti uganda bwe tugiwa ensimbi teziza oyo bad data ometa bad data tasasula mubbi bad tasasula muli azamaanya kati bali abafera bali mu imf mwebali abamafia abayindi Uh, ah, abaasians okusinga ddala abayindi mwebali nabacyina bafere mwebali mu imf egyo emibagikola bulungi nnyo kati nazo nazo mulaze bamuwadde ezo bibiri plus kuliko olwedde emiliyoni nga kikumi eza dola ezigenda okudda mubayaayaabo ono kitegeeza ba bamuwadde ebibiri plus ekikumi kiddayo mubayaayi bali abaafunye tonizigenda mumuyamba kubanga bamanyi nti bagenda zibba kati ate mukuzibba bo bajja kuba tebafuna balina kikolao kati mukitegene ti bayasaba kawumbi olredy bakikoledde ebbanga ddenga manyi nti mubbi bwasaba obuwumbi bwasaba obuwumbi bubiri bamuwako bamuwako akawumbi kamu banne basigaza akawumbi naye nga kafuniyo nasayiniza obuwumbi bubiri nizamukitegedde bwe bubbi obuli mu kintu ekyo temulowooza ndi abaana basajja batudde n'obabbi bachi manyitu tugina mua sile mubi katunafu katumukwari katumukwari wasabe kawumbi katukuweke chitundu cha kawumbi na yebo bo saininga saininga kawumbi karamba nga na ya saininga kubanga maita genda ziza Uganda buchanga yose lutawasemu tano waka lichenzamu government ye tasasula nga kubanja liyalie uzo musio na bamo manyiti bad data ilambita wawandika mu Uganda is a bad data company badeta country tebasasula tebasasula machi ma, tebasasula mabanja ago so nabo bakolera advantage eyo tetumusasula tagenda kutagi botumwasi tagenda zizza kanafa ka tumutegere wano so njira mukitegere nti abazungu bano mulimba mafia na mu system abachikola kimukitegera bulungi bakikola bulungi ensonga lwaki bakola ebintu ebyo so ekyo mukitegedde bulungi mukipinga on nga muwandiika era njagala mweyozeyoze okubanga omuntu yasaba akawumbi nomuwaka obukadde bibiri owa ddoola nga tebusobola kuddukanya gavumenti ye wadde omwezi jajja muli bawanguzi era temuggwa manyisi galinga mukola ekintu kino mpaka lasiti terikuzikiza kati nyenze ku nsonga eyokubirya njaga muntu agengere wano abekibiina kya fdc simanyi fulam for democratic change nyenze ngenda kiyita akankireke sijja kijolonga olunaku lwajjo nasindiseko drooni yange mu bitundu ebyenjawulo etandike okusaka amawulire nga bwena bagamba nti bala basajja baggala ofiisi zaabwe nga balina akalombolomba akokwagala okukwatisaako ofiisi za nupo ziggala mu kiseera kye kimu mwawulidde omumpembe eritu mwine avaayo okwogera ebitakwatagana ng'empale za mukama we ngaaloza tunaamugula ekintu kino no kiteeketeeke baagala kweyogeza ebigambo bino naye nga balina kye bateeseteese mu kino otegeeza ki nategeezeddwako nti fdc egenda kutandika okwogera oba okukola komenti ku bigambo ebyayogeddwa omumpembe uh, eritu mwine babe nga bazimbira oku n'okuba nga bavuga oba badrivinga ekintu kye bayita mu hose project wetwogere ntebe esawa zino fdc yafunye esimbi nempya era nga bagenze mu ndagaano ne gavumenti omupumbeesoltaomutamawakarezi nga bagenda promotinga naye nga bakiyisa munda nga bapromotinga mukozi project which nti no nagigamba tegenda kukola era mulaba nga omukulembeze wa mukulembeze wa fdc yenna aza ku tv radio station ng'akuba enkyukiro oba yekube oba akuba emibiro nga ayinga agamba nti ate nti kintu kino kyadde yaddeko ngaomubi omweru mutegeere ezo ensimbi zayisiddwa mu mikono gya gavumenti okuyingira fdc okutandika okuwolereza promoting amu kuzi project kubanga bachimanyi nti eh, ekintu eh, kyonna sali nacha ndi gwao mu state ya uso mwere wanga tibaji nacha kora okujia kwa kwebu zabuza nga afuka anaba so njara bategeza mutongole mula wako tv yodna ngaomu ku bakungu ba fdc bakungu ba fdc ku tv wa radio station bali mu kafuba kokuba nti bazimbazimba bakumakuma n'okuwolereza ekintu kino ekiyiika mumanye nti ensimbi bazifunye ekyo ekibiina mu kibadde mbuyinza kyekibuna ekibadde mu opposition kumbe bafere balwadde bakolera gavumenti yomuntuabesrotasiramutonowakalekezi ngaabaggala oluggi lwemmanju n'okutuuka olwaleero webuuze omusajja yavaayo n'ayogera nga tetunatuukana we tuli nti ekirwadde kino kigenda kukwata buli mu yali ategeeza ki kitegeeza baba bamanyi tibabali bakola esaza lwe tebagamba mugende mumira eddagala lya firi ekinansi bemu kubava tebagamba tukola propaganda ate esaza lwebagamba eddagala ekinansi kyerikola bwe tebagamba mwewala amalwaliro mwafudde enamba ekenderedde ddala mwewala amalwaliro mukozesa eddagala ekinansi mujja kuuno kitegeeza nti bano bali balina kye bazimba ebbanga ddene nnyo nga temukimanyi wembuuliza abantu mweke ennyini bannansi ebintu bino temubiraba mu nsi oba mwebuzaabuza webuzaabuza nga bafuka wabanaaba ntamwe tebulaba nsonga zino kitegeeza ki ensonga lwaki ndi ku mutimbagano obubago buno banjagala bategeeza mutegeera ensonga zino manaye tuli musama ate bogo mulingi tuta okutuyana kuno temulowooza nti neeyiridde mazzi no ntuyanako ate bwe bulamu omuntu bwatuyana kiba kitegeeza nti oli mulamu nnyo kubanga eri amala ebbanga tebakoze ekinga tebatuyanye so mukitegeere nti bwe muwulira nga abantu bano boogere ebigere bitakwatagana ensimbi baziridde bulungi nnyo mukitegeere mu kkumi ly erimu ndowooza mubaddeko ku mawulire agezimu ku tidi mu uganda abamu ku radio station mubiwulidde njagala mbategeeze fe okujja kuno ku tv tetulina bwe tulwanyisa wabula twagala baggula maaso kubanga telefayina zammwe oba radio tezina kyezigenda bagaba zonna zaagulibwa dda bw'obanga omusajja yavayo n'agamba nti bagenda kufuna eddagala erijjanja basenyiga 19 ne libula ate ba abakungu babamire bavayo ne bakonfesinga oba ne boogera ddala ebituufu nti eddagala lya senyiga 19 lye baali bazudde ekituufu teryali eddagala gaali mazzi aganywebwa gano agali special minowota kati gwe ekituufu ekiri nti eddagala bagenda okukuba kakasa nti ddamu bwebanga eddagala bali bagenda okugebwa abantu bafunye vaccini nga yo uganda yali minowota kiki ekiddako kiki ekiddako mwebereremu ebintu mbira batandise obaswaza bwebanga omusajja abuliranga nti kituufu eddagala lyetwatufulumiza yali minowota nga neminota omuntu asobola omwegulira ku dduuka bagundi mugule amaaso saagala mutokomoke nga ate muli bantu bakulu musobola okwerowoleza era njala tutumira ku bannayuganda mwenna bebasindikiriza ogenda okwegema munange mbalamusizaako mujje baleko gye mutuusaako engalo nze ndera nsigala mbagamba embuulire etefa yonna musigale nga mugenda ekinaava muyeebiraka munakitegeera ate ali okutambulira kusibira yamenvu gwewunye bakuma emmere ne bagala amaduuka ago bajjawa eh, omukwano ogukusindika ogende bakugema bakugema kuki mbuuza bwe bata basobola kukuwa mmere ne baggala bizinesi yo ate bataddewo centers bagende bakugema bakugema edduuka ne baliggula ne bakuwa emmere ne bakola ki mwebuuse ngaabantu abakulu lwaki mugenda mu kavuyo suuka weebuuze bwobanga uganda terina factory ekola panado tena factory ekola mpiso temwina kitongole kya simba kiryawo kikebera mutindo gwabintu guyingira mu uganda nga buli kasasiro ena gyava asibira mu uganda nemukola ekintu kyekimu nammwe nemwefula ngaabantu abatategeera nemusimba layini enkalamu bagenda babage bakugema ku ki emyaka gyomaze mu nsi ensanvu ataana nkaagaana kiki ekikulozesa nti ogenda kufa nga ate osobola okwebeezaawo kati bannange nze sigenda kuyomba nammwe fe tubagambye ekituufu ntemugenda kwegemesa musigale waka bauli ya mwenye kenyina kwese dagari chidugavu kuwa nga liwonjeza banji esazi nona kafune simu ezuwe lulu kumi bichanga ntani kwa baga ambe chitu chitu mutu nga gamba muna nge wewale singa sigwe na niba dena silenge tadeka ganga echo nganchi maze mubeleba kakalaba kalaba ngobu wanabu misota uwebu za taku wa mera gade duka wacha gamba ugende uegemese alumiri wa rudawa ya kuzara mwana nyoko wachita wa sengao ila uwebu ze ngomu mtu mkulu atora wachi obufu yobo na obu kugema ne dagari fu liri wane wamu wakati wakye wala teririiyo era ntegeddeko drooni yange ngambye nti akakasatiro kemwalayo mu kibuga ekyabwe eri gye basibuka embalala kabadde kateeketeeke okulozesa abantu ti waliyo ekirwadde kya senyiga 19 nokuba nti bakutteyo omuntu muli baggala ekibuga nedda kye tuyita stans oba obuzannyi obutegeka obuzannye okulosa abantu tundeeriwa kyekiri nedda ezo ennaku ze baggaddewo n'okubalaga nti wali kitambula bambi bagezaako kubasiba katambala ku maaso kubalowozesa mbu naye embeera mbi nnyo nga bweri wano nedda mukitegeere nti waliwo oluku oluteeketeeke olwokendeeza omwana wa nambi n'omuntu ye naasangibwa mu buganda wano ngeri oli munnauganda naye nga gukkiririza nnyo mu nkyukakyuka n'okuba nti embeera eno ogikoye mwegendereze nnyo kuba kubanga munnange katonda yakutonda yakuwa obulamu ate gwe olina okwetegerera so si muntu mulala kutegeerera so anaagenda okugenda ngaoyogeddeyo okwegemesa munnange ffe gwaffe tuba tugamba nti yakwalula esiridde bwonooba ozikirira emagombe ffe tujja kubanga wetuli nga tutemya bukofu awo nno wenjagala okgenda ku nsonga endala njiveekoeyo bannayuganda buli omu gy'oli naddala mu uganda emesse njagala egende bannayuganda gye muli mukimanyulunye nti okwebereramu yensonga esinga obukulu agali awamu gegaluma enyama eyawukana ku mugendo yefuka kaasa ensi nyingi zenunudde fe tuganye okwenunula omukulembeze waffe bakyagulanyi sentamu yagezaako nnyo tulaga akabonero akatulaga tusobola okukola ekintu kino nemugano kiraga njalabawo amawulire buli nsi ezitandise okuva mu budde nezitandika okwenunula wetwogerera essawa zino abadde simanyi oba nadda egwanga libayita erya swaziland omuli omukulembeze waalyo owennono gwe tuyita muswati wetwogerera essawa zino yabinyisa edda mu nsuwa ng'abantu babadde akumakuma bamugambye sibo tukooye endeeyisaayo etali nungi naddala mu bitongole ebikuumaddebe bitta bannansi n'okukozesa omusimbi omuyitirivu nga gwe omuntu ng'ate bannansi mponga byoya ate nga tebafuna mu gavumenti eno you know. ennaku ssatu mabega katandikanga akajagalala katonotono akabulijjo waliwo omwana wa univesity omu yakwatibwa ebitongole byokwenda nakubwa emiggo era nawambibwa natwalibwa nasulibwa mulutobazi olumu bazadde bere bamunonya nabula wabula abajiza kisa bazula omwana nebategeeza bazadde be kino kyanyiiza abantu nebatandika okwekuma bumogotaaka nebatandika okulangira ebitongole byebyokwerinda okutta abantu ngaate nabantu baavu ngaate omukulembeze abafuga kabaka waabwe muswati ensimbi zaabwe kwagula ebyobugagga n'okuba nti yeeyisanga bwayagala mu ggwanga lyabwe kyatandise ngaekyokusaaga kino nno kifuuse ekizibu nti abantu bali mukwekala kasa mbitundu bina muswazirandi era bwe twogerera nti n'omukulembeze yennyini owennoni abadde afuga eggwanga eryabinyisa edda mu nsuwa ng'ebisigadde binaamusanga nga ensi eteredde oba nga bagimututteko abasajja abaswazirandi banyose nebava mu kunyooka ne batandika n'okuwunya ne bagamba nti ejjogo likome enensi yaffe n'ensimbi ezibbibwa zaffe so ne basitula buto ne basitula buto enkundi we twogerera essawa zino omukulembeze yadduse dda ne prime minister bamunoonya bunoonya wali nitebamulaba era nga n'abasirikale bona abasinga obungi buli omu buli omu yabinyisa dda mu nsuwa abantu bali ku nguudo beekalakasa olw'okuba nti bakooye bwefuga bbi naye mu bannayuganda abatasituka mwabaaki tukimanyi nti museveni mulogo mulwadde ku sande ewedde yennyini nabagamba buli muntu asitukaddeyo atandike okukongojja empewo zewaabwe tuddemu tutegulira emitego museveni gye yategula lwabanga yatuwunika buli omu addemu awunisibwa buto okuba nti baddamu bakukyusa obwongo okuva ebwasibirwa kubanga tukimanyi nti omulugo agenda naddogo bwebanga museveni yabawunika muddeeyo buto mutegulule emitego gino namumuzuukuke athe muzitazuukuka omunyarwanda yefudde kyonga okutwala eggwanga lya uganda ate nga bwe mutasituke kino bikitegeeza nti eggwanga lyabasajja balyefubiriddeko ditwala so bwanga abadde omukulembeze ow'ensikirano nga atafugidde eggwanga nemyaka 35 nga mubadde temuwulirangayo wadde akatuubagano konna ngaabantu bagambye ekimala kimala olw'omwana omu gwe basse ewaffe museveni yakatta abantu abasukka mu millions eziwera ekumi n'ettaano mu uganda wonna teryamunyegako nga nakati akyawamba akyatta amaduuka agasibye ajja ku tivi n'avuma abaidiot n'avuma abasiru naga abatooletoole yonna oyo mukulembeze afuga ennaku zino nno munanga obusungu bw'alina temulowooza nti abujja luddawa wano weŋambira ti buli muntu yenna vaayo otandike okulowooza ku ki ekigenda okuddako okulwanira ensi yo bw'osirika ofa bw'oyogera ofa ne bw'osigala mu nju era ojja kufa ne bw'ofuluma okulwanira eggwanga lyo era ojja sigalawo kano abaana bakumi oina okulwanira eggwanga ojja sigalawo ng'oli mulamu bulungi akakatunumba nka bawadde buwi musobole okutegeera nti ensi ezisinga obwo gizaakaawuka dde abantu bakooye enfuga embi eyabaddikiteeta so nooyo kabaka mulamba tubadde tumuwa ekitiibwa nange ekyamu ekitiibwa ne bw'abanga abantu bekenyiri basazeewo nti munnange enfuga yombi tujja agenda n'ekyo katonda kyabasazeewo naye nga ye yabinyisa edda mu nsuwa tamanyiddwako waali ako nkawumuddemu ngenze kalala eh. obutambi obwafulumye ku mitimbagano omumpembe yosetibahabrotabaisiro mutanu wakarekezi ng'anyokanga omukka ogulimu kamulali ng'era aweereza ebigambo ebikikiravu ng'abiweereza abakulembeze baffe ab'ennono muno mumuli ssaabasajja kabaka ronald mwenda mutobi wokubiri wadde teyamwogedde linnya omwami ono yatuusa okugamba nti bamagulu meeru basiiru bagwagwa bazibu nnyo balemererwa entalo zebalemererwa entalo zebalina okulwana ne baziremererwa era yewa amaanyi nnyo muno mwe mwali okusosola mu mawanga muno mwe mwali ebintu bingi nnyo mwe yatuukidde okugamba nti n'obusibe obwateekebwa betwita slave trade abazungu bakola nti buno abakulembeze baffe abendono bakola kyamaanyi nnyo okuleka abazungu bano okukola ekintu kino nti singa ye nga ye ye nga ye nkiddamu ye nga ye yandibadde takikkiriza neneebuuza <laughs> omuvubuka eh, ontamanyidde awo etampisi kundi bwoba newoyogerera si wammwe tolina dde ekijja kyajjajjaawo nga nebyafaayo bya uganda tobimanyi naawe oli mugwira ate ovuma bagwira nenewunya entegerayo yamunguwa mukulu wetereze ebyaliwo myaka gira egyabajajjaffe bizibu tojja bitegera wayiika windows kubanga bwogamba nti abakulembeze ba africa nadalabogamba nti abakulembeze ba africa naddala abennono baali basiru ba idiots babuulire kwambala maliba gango bagambuzi ne batuula butuuza awo ng'ebiteteme oba ebintu ebiri ebyokulabirawo nga tebalina kye basobola kukolera nsi zaabwe nenneewuunya mukulu ebiseera bimu bw'oyogera ennyo abantu bakulaamu ebituli kubanga bakimanyi nti ensomayo yamongobwaddewebuzaabuza tukimanyi nti ensi zonna mu afrika zonna zaali zifugibwa abakulembeze ab'ennono era baazitambuza bulungi n'okutuuka olwaleero n'okusoma okutegeera obulungi kwonna mu afrika kituyisa civilization oba enkulaakulana ey'omutindo gwa waggulu yatandikibwa ku bwakabaka obwamirundi obw'ensi zonna ezeetoludde simazinga afrika munano wenjagala okwijjukiriza mukulu ettaka kwotudde n'ekizimbe kw'oli mwokajjalira munano ozibbagana nga sekkoko egenda okubiika oba sekkoko egenda okuwekesa byonna gaali maanyi gabasekabaka ba buganda gaali maanyi gasekabaka gaali amaanyi gabasekabaka ba bunyolo abatoolo n'ababusoga nga bwetugamba nti akivaamu yakiyita ekyo yakiyita ekyato mukulu weewummuzeeko ngaogenda ku nsonga z'obwakabaka bwewumuzeemu mm, waliwo ensonga ezikusooka okutegeera olwokuba nti gwe tewategeera buvoboda buddo oli awo oli mponga byoya yensonga lwaki yogera ebigo bitakwatagana ngeye n'empale zo zoyambala olumuzibeera nnene olumuzibeera ntono olumujja oli mukovu olumu ng'ozimbagatanya amatama ng'ateebikka mukulu wewumuzeeko ensonga ezikwatagana obwakabaka bwa buganda n'obwakabaka obulamu buganda zesonyiwe kubanga ziri beyond your understanding ziri beyond your understanding omuzungu magulumeri we yajja mu uganda o oh, yajja mu buganda yewunya nnyo enfuga entegeera n'enkulaakula neyali yabaganda ya ngaobukulembeze bwatalinewe mubongereza mubuganda mwebuli obuweereza n'obuyiiya obwali mubuganda ngewe tebuliyo mubuganda mwebuli kati abo abatandikawo eggwanga bolita abasiru nga gwolitunze olimazeewo wembooza to the extent ani atuloga eyatuleetera ekisiraani ekitufuukidde ekyambika weyabanti n'omukka gwe tussa nagwo mukyamu nga gwekenyini gwogwonoonye mukulu njagala kkobooza oyagala tugamba nti obwakabaka obuli mu uganda bwonna nga mutwalidde wamubusolonza omusolo oyagala tugamba obwakabaka wonna obuli mu uganda bulina emundu oyagala tugamba obwakabaka obuli mu uganda buddukanya bizinesi oyagala tugamba obwakabaka obuli mu uganda bwonna wali obuwaddeko obuyinza ngaobuyinza ebaalina okimanyi nti nekintebe wootudde siwawo nettaka liriku siriryo lya bwakabaka bwa buganda okimanyi nti neseteserezo yennyini paliamenti tudde ku ttaka lya buganda amakooti gonna bwowera amateeka amakyamu gonna ttaka lya buganda n'ebizimu bya buganda poliisi zonna ezisinga obunene mu buganda za buganda nga n'ekitebe kya site kanso kyennyini ku kitudde nayo kya ttaka lya buganda n'ebizimbe bya buganda mukulu bwobanga olunaku olumu oyogera sooka olivayizinga ebino byogenda okwogera olwabeera ngaomugenzi idi amin dada eyabeeranga namukonako ku kigere nti mukulu awoyogedde bubi naye gweolwokuba nti wakuzibwa muwawa tolinako bakagrawundi na guidence gyolina okera bukezi kubaluka pwapwapwapwapwapwapwa kubanga you are not guided because you are called by habula you are not advisable that's why you come in the public nomala gwogera tugaba mwana mugimu ava ku ngozi wavaawo musajja gwe atalinaamuwadde ka disipuline tolinamuwadde ka disipuline mu obukulembeze obwennono muba idiots theyare just clown to sitting there putting on anmal skins okimanyi kyekitegeeza kati njala okugamba ekigambo kyekimu nti weetereze nga obudde bukyali kubanga ebigambo byoyogala bijja kkuluma bijja kunoonya mpaka nonomanya nti ensi gyolimu newe otudde wakyama abantu balwanirira eggwanga lino okubeerawo n'obwakabaka bwabe okubeerawo gwe bawavuma ate bo bakubezaawo n'okufuna asayiramu eyakufuula nti oli asayiramu siika empapula azifunya mubulanga emmengo wazifunya mubuganda wazifunya mu rwanda kati leero kankusomese bwogamba nti bakabaka abali mu africa mostly mu uganda baali basiru nti ba idiots kati kankusomesa olwaleero ngenda kukusomesa ku kintu kyemmanyiiko nekyendako bwino obwakabaka bwa buganda obutudde mu mutima gwa uganda wakati bwe bwasooka okufuna obwetwaze mu uganda yonna era yensi eyasooka okwetondekawo buganda erina oluyimba lwayo olweggwanga uganda erina bendewera yaayo buganda erina obukulembeze okuva ku mutendera ogusookerako mpaka ku ntamu waggulu ennene oyo ssaabasajja kabaka erina abaweereza abaweereza nga tebasasulwa gwababa basasula bawa n'enguzi kati mukulu ekitwawula ku mmwe mmwe abakombooza bajja okukombooza abali amakombo kankikugamba olwaleero ekituyisa nti tuli baganda oba ekiyisa bannayuganda abannayuganda abawangala mubitundu ebyenjawulo bwakabakabwe kubanga balina enjawulo kumwe wanu abaganda tutamba nti tambula ngaomuganda noyogera gyosibuka ne bajjajjabo nobasongako we bali obamuulidde oba babatereka tulina ebika omanye ensonga lwakitateeka bika ebika bino byatekebwawo nga tubikola mu sisitemu nti yali ekwekeddwamu ekyama gwe kyotamanyi n'omumpembe charles wasanya kalori alaj yali embengo kyatamanyi ebika bino byatekingibwangawo okwawula nti gwe osibuka mu kika kino osibuka mu kika kiri naye nga waliwo ekyama ekikwekeddwa kyekirwa neddirambogo teri muntu asobola kutta mbogo nga yeddirambogo ate nembogo erina akabbiro akabbiro ako nakyo kisolo oba kyabutonde plant tosobola kisanyaawo neddira nkima teri wankima agenda kuyigga nkima sowagaba agitte neddira mamba teri wamamba agenda kulonya mamba mu nyanja agirye agitte owulira neddira musu teri wamusu agenda kunonya musugutta ate n'omusuguyina akabbiro alina akabbiro tosobola akatta ekintu ekyo bakikola to preserve and the nature of this planet earth but mostly in uganda do you copy let me teach you gentleman ensonga ezobulato zimanyi keep quat and shut up zip up your mouth on some issues which you don't understand we are the baganda and we know how we manage our things zip up next time don't come out with your nonsense we know how to arrange our things and we know how we manage our things if you don't know something please keep quiet we oh, were the president. Which president? Did we vote you? We voted Robert Chagulanyi Center. That's why you don't know. On some issues concerning our tribes and our culture, please zip up. Because you don't have any background in Uganda. And you are less concerned about the Uganda issues and about all kingdoms in Uganda. You are less concerned because you are nowhere, nowhere, and nowhere near to all those kingdoms because you are you are a foreigner. your money. hope you get the information right and clear toddamu kumanyira muntu gubayita muganda oba gubayita musoga oba munjolo oba mutoro kubanga bakola ebintu bino to preserve the nature okitegedde owekkobe tosobola kulya kkobe owa empologoma tasobola kuyigga mpologoma gitta kubanga muziro gwe ate gulinaki gulina akabbiro nakabbiro tosobola kukatta ate in the process oh, kati nganza yeddira empindi sobola kuwasa wampindi munnange kubanga we need to change the dna you can't add positive positive nofuna negative no ina kufuna positive kitegeeza nti owembogo waddemba okuwasa owempindi okukyusa dna eh, kati mwerabamata mwe owasa mwana wa senga owakojja owamwanyoko yesu okola kyoyenabo tebitegeera byona biryawo bifubidde fi kubanga you can't mwena dna zitambulira wamu kino njala kibaddamu omuntu bwozala muntu omufanaganya omusaayi omwana abeera dofi entegera yeba yamungoba yamungoba thats wy nti batugamba nga ekika kino n'abaganda bakola ebintu bino with different hidden ideas this is to inform you the reason as to why nti wemamba tawasawa mamba kubanga muyinza okwesanga somehow somewere nga buli baluganda mulina dna ezizimu kati muzaalabana nga balina same dna entegera egenda kubeera ntono yesu olwaki nti wemamba wasowa empindi owempindi awasa e- owenkerebwe owenkerebwe nawasa tetusobola kuwasingana muziro gwe gumu nga kive kubanga twalina kyetupreventinga in buganda we do plus plus not minus okitegeera kiri ensonga kati nkusomesa musajja mukulu bweba okaddi eva ku ntebe abala bagigendeko byotalinangako makulu biveeko birekera babitegeera tojja bitegeera nensonga muzaala abaana batalina amagezi kubanga omwana amuzaala musengaawo omwana amuzaala muwalawo abala babazaala mubakanda baabwe ensonga kyebirabo nti bitegera bibeerao ne bakibanga kiina diguli bakibuuza bidakt tekikija bitegera kubanga abaana bebamu webakira ku muka muganda wo nemunoonya omwana yani nyiniye kumba omwana mundi obwonge obufu kuba olunaku lwagenda okubaka ku muka muganda otewategeera oli yali amufunisiza olwatalimufunisiza lubuto okitegeera emuno bitegera oyo gwebayita omuddugavu ngaalina obuvuna obuddugu obuvuna obuddu buli luddawa mubuvuna omune obuddu bwe buno bwewasa omukazi ate kitawo yasooka omusokaka mutesting how obo kive kyamaanyi nnyo ate nze taata wange agende ku mukamwana we nazi fe ne muganda nti kasitampasa mu lugja nfuuka muzizo nfuuka muzizo nti nazaala ntasobola kunfa esinga face by face it is impossible tekisoboka naye mwe mutuuka ne mugwembwe nemubyekwedeboka nebuka nebuka nebye mubiwato nosanga omwana omuwala nga akuttekise mu kiwato what kind of family are these ones gotumakalemilekkyeyitudde byotasobola biveeko kituyita kalica n'abaganda abasoga abanyankola abanyulu byindigenous ugandans who knows their kingdoms please off them baveeko yensonga lwaki mukimanyi nti uganda more clever than you the foreigners kubanga mwezalazala mwesangozade mwana wasenga mwana wakojawo nemugatta obuwongo kati bwewanga oli musiru nga nomwana wasenga yali musiru kati mugenda funaki thats omwina shape ziringa zitategerekeka omusajja alinga mukazi alina hips omusajja omukulu oza bwe atadde piso mukiwatukuba alina bihips yayiikayiika such dnas nfuu look at yourselves nga bwoli muto oyo naye naali alinganga egombola yemakindi eteteredde yikayika nawe kenyini bwojja oyimiridde bwoti kubanga mwezalanzala mu bintu ebitategerekeka kati ngaovuma baganda twali bagezi nda kati tukyali bage naye bona tomuyigiriza wino semaye baganda semaye wankaki wankaki wakamulya omumanyi nakule chaling okosa abcd up to z ngeri yako stop ngeri yabo the meaning yabo there so many there so many meaning there so many words with the same meaning in different countries nabiyo gere bishigabo chechimu ojo siwa smayi nga wankachi smayi ndio msaji mkuru wangu bongo mkuru ndio mtasola mbiveko mbilikela risobora mind your business soko tunya ku esanga no majene tuwonde mu 7 we muri tunya figa za bana bamwa bonna bayika yika gwa maguru ga kulinga ice cream gora gaika wogera gali gali ga njovu kubanga dna za muweza ala mugoto sura kunya timpa sizo mukazi wange mumazo muwasa ate simeta tangi yagenda musoka ko for reason o oh maitobo ko yeso ngolo acho mtu kwa age of 50 mtu aliko kaka na mwenda muyika yika pa mtu mukaka waitobo kote maina buko eh? omwana ajja nakwata mukiwato omwana omufumbo akwata mukiwato obayite obukota mubimanyi muli omuzunga kyemutamanyi mukirekera nga abakimanyi mutula ebyana byamwe bira bikulanga zino ente zigumuzifiriziya nebikula bukuzi muwawa kubanga tebitegeera kati nkusomeseza olwo kyebayita obuganda kyebayita ennono zabaddugavu nga tulina obuvona obuddo batalina buvona buddo musigale mwezi embaata zammwe musajja nomusanga oba alinga mukazi basi mukazi fesaali awo tategereka kubanga mwenna muli bafu mwezaalamu ekyo ekitwawula wakati eh, yesonga lwaki tulina enjawulo mubantu sinking capacity yeegyo naye mmwe mwenna lo sinking capacity mwenna mulyawo wazala mu dofi ne dofi yazala mu dofi mugenda kufuna dofido oba fido dido dofi azadde mu dofi mugenda kufuna fido dido tasirezonazimuinda abantu bwena tebategeera temutegeera kati fote yena mumina mukankana we muti kubanga kati kudanga nomutumba omutumanyira ngeze mumaaso bannayuganda mwena gye muli buli omu njagala wetegereza bulungi nyo ensonga aba zigenda mumaaso ekisookera ddala ndowooza mubeera ku mutimbagano guno ate gutuyambe bingi nnyo okutegeera n'okulaba entambi nyingi zinyo zifulumya olwaleero nga zitulaga abakukunavu mu gavumenti wepo ne mu uganda bafulumizibwa ne batwalibwa ebweru wogwanga okujjanjabibwa mu bunyonyi era ne bafulumizibwa ne batwalibwa kati gwe munange nakiganda munange kavuma munange alex kalisimat bwonoolwala bagenda kuteekawa naye kyo ekyebuuzibwa eggwanga uganda tetulina ttakako tusobola kuzimba malwaro mubatwekabiba bitulwa kututwala nairobi kiki gwe munauganda empongabyoyo mwavu ogenda kufanga kinyonyi nga bano batwalibwa banairobi wano kumulirwano fe ebintu ebikola mu malwaliro tesobola bikola mu uganda kyembuuza era ngaoli ogamba simanyi mpagira enrm kubanga obwongo butono wogenda osabire omunye waneyibba gwe owesere zigula omunyo zabula wogenda ozalire mwamukazi waneyibba gwe wotasobola kufuna luto lwaki mutufuula abantu abasibe batategera mu nsi yaffe mu africa fe tukyasinza okuwa omusolo ogumanyikiddwa n'ogutamanyikiddwa naye n'otuuka emulawo nga teri ddagala n'otuuka emulawo nga tebakyasobola kusimbuliza nsigo n'otuuka emulawo nga tebasobola kkebera butwa n'otuuka emulawo nga tewali okisijeni n'otuuka emulago nga tewali wadde famasi etunda ddagala n'otuuka emulawo nga basawa baliwo tebasoma ngera kikwetagisa kgenda ku muliwano kenya kikyakyotukako iyo gavumenti ki waliwo priorities ezirina okutunibwamu with immediate effect esookera ddala yabyabulamu eggwanga uganda katonda natuvamu netufuna sunami oba netufuna ekyekango kyetuyita disaster fena tusobola okufa nga tewali muntu asobola kutaasa munne wanu amawanga gonna agasinga obungi galina food reserves amaterekero g'emmere enkalu esobola okuyamba eggwanga singa aliwo obukatabanguko amakolero agonna amaterekero gatundibwa temuli wadde empeka yakasooli era enjaga bwegwa nti egudde buduuda mm, bakubira world health organization bakubira gundi world food program ale mutuyambe eh, uganda twafunye amataba tetulina kyakulya tewali wadde bulangiti egwanga eddamba kubanga mwezaalamu abaana tebategeera entegeera yamunguba kubanga temusobola kutegeera eggwanga ku ttaka lye tulina egimu eritasaana kufuuyira dde okuteekako amazzi nga tetulina wadde tani ezu wadde tani emu yemmere esobole kuliisa ensi wayako itale ngaesaba emmere waluddeko india ngaesaba emmere waluddeko kenya ngaesaba emmere waluddeko somaliya ngaesaba emmere waluddeko india ngaesaba emmere wali oddeko bungereza nga basaba emmere oba brazil gye bafudde okufa tebasaba mmere kubanga balina food reservatories when i mention or oh, if i if i say that food reservoir those are the official government food stores nga government erina emmere specifically to prepare for the worst ebitamanyikiddwa kyetuyita nti eh, ministry eyebibamba ebigwa tebiraze musisi ayinza okujja mu ggwanga nakuba ensi nagiyuwa nga batebalina byako bikadde ekyokulya bagenda bugenze mu bimbi byagi byemmere bajjana bawa abantu mmere wano ekirwadde kitukubye okumala ennaku zino teri muntu gwe musobodde kuwa mmere era kampuni mwazeewa ne muleeta amayinja ne muleeta ebijanjaalo obunga obwafa byonna ne mutandika obbisa ne muta bannange si kyeno nembeera kusa ekyamulese jjo ngaaswakadde alina ngaenswera ennumeku kubanga ekisooka yagani mwatumye vaccine you are idiots mutumye emmere idiots tubasabye sente idiots kale mwebare nakuba ne mungal efull president how dare you nojja mu public notandika nokulima okulima wagamba toyagala bantu bamagulumeeru wagamba theyare useless theyare idiots why do you ask them we have each and everything we, have, we are the most gifted nation on the planet earth abalina natural resources minwas eziva millions and millions of money but theyare misused by your government and your government officials kusabiriza busabiriza kusabiriza bukaseera kusabiriza ensi bwewulira okenya nga esabiriza ne rwanda wano yakajja wano juzi tesabiriza but for 58 years uganda esabiriza tetulinatetusobola eh, koda wadde empiso efumite gyeki envunza mu kige tetusobola gikola nowozambuya progressing weya enguudo mukampala wakati mu ect ct nfu Here's a mass. bino ebigero byenjogera mbyogera nga nze teri muntu mulala jja bikugamba nze mbyogera munauganda essawa zino embeera nga bwogiraba notandika okusimba lujji ku lujji buli muntu ngaomusaba emitwalo kumi ajije mu nsawo agiteeke ku mmeeza ogenda bba kuba obadde mu nsi uganda kubanga yembeera ye gye yabakuumira waawo musigale nga muli baavu temusobola kwekalakaasa bafuge nga baavu bateeke mu basibe nga baavu teri agenda kulowooza buli omu agenda kulowooza kunoonya kasente kakuwa famire ye tagenda kulowooza ku bintu bikulowa birala akakodyo mwaka gwamu era mukamanyi kubanga bo balina sente kati onaabakyala omubbi dana atwine omukyala oyo bagambi yagula ekas bbiri saidi zekisaasa eyo ekas bbiri ekemu nagitekamu ente zinusubulaya ku sente zina za covid yatumya ente okuva mu bulaaya ente yazitumya obazagirana mu nyonyi nezo bazagirana mu konteri naazireta okuva e bulaaya emu yayina eggwako bwe zatuuka ku faamu ye nti emmotoka emu emtemba agitikka bubi nevaamu nenkola ki nevaamu eggwako naye mbu omukazi yakaabiri nti evuddemu eggwako ku ssente zeyabyo bubbi n'omutunuulira omukazi onowulira nga n'amaso tunaweeza ddana tuyina oli mubbi mukazi gula kane musomero jya somero wabanga nne wabanga nne kaza abanno mukazi gwe mwena motulu yango mutambaze omukazi gwe dano limu bi tunaweza dano limu bi eta da dr dana tulo limu bi wabasereza covid nozimba mansions and mansions kati ezo ekazi wagula ebiri ekisa sima ziri ekazi bazigula mu billions n'okwata sente ogenda n'ogula ente zinusuulao ziteku e- e- ekazi ezi n'oteekaku ekazi naye ente emu mbu yavaamu olubuto abaana wabasiba bagireeta nokaamazinga ngaafiiriddwa omuntu bannayuganda bafudde emyaka giri bukyanga otandika okubba sente bo tobabalirira bagenda kusiga bagenda kuzika nente ezo oba bagenda kuzika mu mansioni zino zozimba why do you at one time take care of ugandans who is going to be buried with that money Are you going to be buried in those mansions? No, because you are going to go alone as you came from, from your mother's womb. You are going alone. Tebagenda kuzika mu mansions. Tebagenda kuzika n'ate At one moment time, please sit down and think about Ugandans. Stop pretending that you are you are all you, all of you you are living on the in a different planet than than any other Ugandan. We are living on the same planet. You should take care of Ugandan for the first time. Money is nothing but friendship and supporting each other is the only real trust so that Ugandans can trust you. But if you don't, at one moment time to rape Ugandans, you are wasting a lot of time. Tebagenda kuzika mu yo ebyo bigulobo byozinze bali kali mukwata emirambo byapa. kwegamba notunulira akakolwa nga kazanyira musiri ogwateganya nyinigwo nyini kajagalaza obuguru akasanke kabalemu okumanya okukamala ebyoyambw ate balete neŋŋaŋa mwasomera wa yoseritibabulu akasanke kakulema emia kasanke kakulema okukamanya okukamala ebyoya kati ate wekanikira mubalete neŋŋaŋa onoosobola ogimanya tunaweza ddaya na mukazi gwoli mubbi mukufaanana omwotemegerezanga magabi mwotemegerezanga magama amaamira amagi mukazi gwoli mubbi bannayuganda bafaini millions due to your reckless behaviors and theft ne luthakyengeno oyo mukyala simi musiniro musenero sakimusiniro olyamamanya musiniro mwena muli babbi oli chifu mona yi kati atudda wali nga crony yenyini gye yayise banne museveni just a crony atuula olino kye mumugamba kyasayininga kubanga he doesn't know what is taking press exactly in all ministries he just appoints people he doesn't know those people they have experience in any field uh, just appointing someone from agriculture to minister of defence somehow he even doesn't know how to use a small pistol or uh, anak 47 that is a minister of, minister of, of security for what tunaweza dayana munyarwanda gwoli mubi nezenvya zakutuba zireka zajja lwabubbi gwolwolwogootana otudde ku ssente buli kaseera era mwafunaga yayegamwe agali mu kampala gakola mu worldhealth organization mu imf ga agenti gamwe ne gawandika ripooti mutuwe ssente kubanga eki omwoyo gw'obubbi gubagamba tubbe tubbe tubbe tubbe tubbe tubbe tubbe mulimu kubba bubbi naye mugenda zitwala ddi eriyo agenda okuva kuno ku nsi n'ensimbi tewali naye olunaku lwolifa abantu abalikabira nga bagaba omusajja omukazi yabadde mulungi be bantu the more you get more prayers from your people who came to send off or to, to, to give you the last respect ze sala bwe bulungi bwofuna mu ggulu muganye kitegeera mulyawo but the moment abakubakoza ah, akifudde afe ezesala tosobola tunga mu ggulu tosobola tuuka muguluka noga eh, eh, ono gyavudde bate tebamwagala gendera straight mugeyeena ogendao straight mugeyeena kubanga ku nsi gyovudde kabaana bo bakukola tosobola kuterera mugeyeena bajja kwokya n'obugere babwokye ate omuliro gw'omugga eyeena nga bwe tugulya mu bayibuli kati gugenda kwokya tugenda kwokya oyo tutunaweeza dayana joseph tokasira mutani wa karekyezi jared kemba bazima masasini mutani wa muhozi kajirugaba bonna famire zammwe naye nga mujjukire ebintu byomuzimba mubizimba ku ttaka etali lyammwe mujjukire ebintu byomuzimbako birina original copies of the titles ettaka lya buganda lirina original copies eza 1900 gyeziri so buli azimba munange twebaza nnyo mubale kuzimba mubale tuzimbira kubanga with the time all those things will return to the owners so whoever think that everything went off from your hands please just stay safe and stay cool everything will return to normal don't force yourself tolwana makooti sime banzibyeko ettaka please protect your documents stay calm time is coming soon everything will return to you nomuzimbe zakedi simanyi akankwasa simanyi akafanyani everything return in nomu bagamba nti obuwangazi bwa messe bugirabisa ku ddiba lya kape badde gitawanya ebbanga lyonna mukitegedde obuwangazi bwa messe bugirabisa ku ddiba lya kapa ebadde egiridde egironyereze egiriridde abazzukulu n'abaana ebbanga lyonna nammwe bwe mutyo temweteeka ku nkayaajo mubeerawo nga mulindiridde buli kimu kigenda ttuuka kyandanda omugenyi agenda mumusigale nga muli bagumu nnyo temulwana na bantu tolwana nabiyenje ngaolina duumu sala puresa bwonyiga webake oba tambula ove waka yimba mwakayimba okitegeera teweteeka ku puresa bwowulira onyiize yimba mwakayimba oba tambula ove waka oba wumula webake kakkana bano baleke tayimu ejja tolwana nansi kubanga ensi tekungulwa tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukkabukka akuttidde omwana wo nowe bajja mutta enjawulo yabudde temulwana nabantu temulwana nabantu tuli bantu anaatusalira emisango gyali egyabalamu n'abafu lwaki mulwana n'abantu batutta ettaka lyange togwa ku nkayagi tulwana togwa ku maggwa kakkana baleke bazimbeko sigaza empapula zoli gino temulwana nabantu temulwana nabantu temulwana nabantu mbegayiridi temulwana namwe mwena basibiddwa bizinesi nabezibibwa kakkana kakkana kiwa obudde jamu puresa tewetuga tewetuga tewetuga mbusime basibye bizinesi nedda kakkana wumula nnyo kakyayiko kasita abaana balya nga woli tebakubanja kakkana naawe abanja omuntu sala ku puresa embeera tugirimu ffenna okitegera embeera tugirimu ffenna sigwa asoose okufuna ebizibu ebizibu buli muntu afunye ebizibu yesu kristo byajja ku nsi kuno okulamula abalamu nabafu yafuna ebambemboko tasobola kudda mu nsi okitegeera kakkana sala puresa buli kintu kiinako obudde buli kintu kiinako entandikwa nenkomerero lwakuba nti enkomerero zabantu bamu zibeera mbi nnyo okusinzira ku bikola bakoze kati gwalio yo bakututteko ettaka batukutidde omwala bakuwonyeyonyeza oli mu safehouse baku toka sala puresa buli lweteeka mu puresa gobaweretedde ebizibu okitegeera kakkana wumula mukama gyali akulaba yakuwa obulamu era akuwa obuddomuka ogussa era yagenda okukupulaningira okitegera bwonyiiga webake oba tambula ve waka yimbamu oluyimba oba kale fuwamu oluwa va wano ogendako ku mabbali g'ennyanja labamayengago nga bwe gatambula oba wuliriza ennyimba ez'eddiini osale puleesa tolowooza bingi n'abaafa babirowoozaku bamaliriza bafudde kati tewe stressinga simanyi sirina sente nafunye ebizibu buli kizibu kijja teri atalina bizibu buli muntu ne katonda alina ebizibu olwensonga alina otukolako yatuwekweka kuba bibuuzo tulina bingi kati alina osooka naye yasala nti abantu kambaleke buli omu yerowolezi kati gobaonaoga nti gweoli bulungi obaonaoga nti gweoli buli gwosinga eriyo abali omuntu bwali kubuli ekizibu kyalina nga gona mubudde ki ojja kudduka emisinde ee mbadde manyinze nina ebizibu ojja kudduka emisinde tolwana na bantu obudde bujja kubuulira buli kimu time will tell just relax don't, don't force yourself into anything you can't manage zino engalo zino engalo muziraba tezenkanankana yensi gye tuli mulayo teyenkanankana mind your level manya woogwa tolulunka nakyo tasobola kufuna tofuna ngalo mpavu ku kintu ekitali kikyo genda okole oli musajja oli mukazi genda okole kusite kukyali byabwere kubanga yesu bye yamala okukola ebyafa bye yakola okuliisa abantu emmere mu ddungulo okubanywesa ku bintu ebyoko byakoma kasita mwamulyamu olkola mukuba emigo emirako nekoma buli muntu olina okulya kubanga ne bibuliya etugamba nti ataakole n'okulya taakole ki taalyenga mukama yeebazibwe buli omu manya essaali owokoma manya amaanyi ge wegakoma manya okutegera kwe kukoma ekisooka nti katonda yatuwa obuyinza n'atuwa okutegera n'embeera zetulimu ez'obuntu oli bwakusanga nga wootudde n'ayagala okutulugunya ebiseera ebisinga toliyakitingirawo kubanga ayinza okuba alina kyakunoonyamu nga yeekwasa bwekwasa naye gwe kakkana oliwaga nti mulekola kirugwengo muleka obudde bujja kujja ndoza mutegedde bulungi bannange atala okutambulira ku sipira yamenvu mukama bankumi natakumira mpeera mbagala nnyo mwenna bannaddiini abakyali ku mulamwa abawulira ekigambo ky'omuntu by the way for, for good sake ekigambo kye bayita eddiini kyekintu ekiteeka omuntu waalina okujja bulungi ng'ategeera bakubuulira eddiini nebakubuula ebintu ebikwata katonda nomanya ki kyendina okukola mu nsi muno nomanya wookoma newootandikira omuntu atalina eddiini yatambula alogootana omuntu atalina eddiini ye muntu omwango w'okutta omuntu ye muntu omwango w'okubba naye mujjukira ate eriyo eriyo abo abalowooza nti bannaddiini nga tina balina emitimu emikyafu abo nabo gye bali bwoba olina eddiini ebigo byokubba ebyokutugumbula n'okutemula oba tokyabisobola kubanga buli kimu omanya nti katonda alina nyini byonna ne bwonaowaliriza ngaosula mu nyumba za sente meka ovuga emoloka za sente meka ojja kumaliriza nga olina okuddayo eri eyakutonda mukaba bakumira takumira mpeera tusinkana olunaku lwa olunaku lwa lwa tunasinkana kubanga ekyalunaku lwa kumeka nkyalunaku lwa